एक मिनट यार हेलो राम सर हाँ क्या हाल है भाई बढ़िया सर बढ़िया हो सब ठीक ना बढ़िया सर भीड़ सही है बढ़िया सर Oh! परेड ग्राउंड में बधाई बधाई बधाई कब करेंगे एक मिनट आगे जाने देना यार जरा आके जाने देना कहाँ गए बना के चले थे हमारे बगल वाला है उसके साठ नंबर थे चौबीस बढ़ गए चौरासी हो गए हमारे साथ भारत तो में गोली मारो सालों को गोली मारो सालों को एक मिनट हाँ एक मिनट एक मिनट भाई एक आन बटेगा আমি মারা